Da. Uite, astăzi vreau să-ți improvizez despre a televiza. Am un uh, prieten foarte bun, uh, hipnoterapeut, Tudor, și chiar te rog, dacă ai nevoie de așa ceva, să-mi lași mesaj în privat și o să-ți dau detaliile, cum și unde îl găsești. Uh, are o idee genială că um, astăzi uh, televiziunile te hipnotizează. Stai cu mâna pe telecomandă, Ehm, la canalul de știri preferat care îți eh, impune modul lor de a gândi, îți impun eh, culoarea lor politică și așa mai departe ehm, sau cine știe talk show-uri sau mai ales acum cum e scandalul ăsta acum cu refugiații care mi se pare super ridicol ehm, nu mai e parcă ce a fost zic și eu nu știu când a fost altfel că oricum televiziunea e din secolul nostru, nu știu dacă altă dată a fost altfel, însă a televiza pentru mine acum înseamnă a a deforma o realitate care nu ține doar de informație, ține, ține și de suflet. E ca atunci când te duci la doctor și el îți dă niște medicamente doar pentru ficat, știi? Nu te întreabă și nu e interesant niciodată ce simți, uh, ce ai în suflet, uh, dacă ți-ai plâns ieri sau nu te întreabă niciodată de asta. El îți dă sigur hapul pentru, pentru ficat și pentru nimic și după aia tu te întrebi de ce de fapt îți tratezi efectul și nu cauza, știi? Așa și cu asta mi se pare că ar trebui să înțelegem că um, atunci când ne uităm la hipnotizați, la știri, să ne uităm uh, hipnotizați și la sufletul nostru, și la mintea noastră, și la corpul nostru, nu numai la ce ni se dă uh, din a televiza. Pentru tine ce înseamnă a televiza? Pa!